叫那马呢树有个土地公婆行过啲度，有间沙头角盐寮客村天后庙，散马、雕、床、茶、斗记录木、盐、料、话、沙、茶、屋、客、村、temple、盐、料、话，呢间嘅嘅嘅门口又变喺五方五土龙神前后地主财神门口副对联系神以见福母而作圣海不扬波后得配天。 等老子行五级楼梯踩入去装装先，中间龛位就紧系供奉妈多雕像架啦，右边就供奉在线呀雕像，左边系供奉要焰雕像，掉你老母丑花系咁捻世间嘅。